já acerta na lente ali. Aí fala que é feito efeito é de piso. a isso, tem cara. Eu fico o resto do vídeo inteiro. Meu, <laughs> minha bugou. Se achar que tá muito mole, eu já, já trago não, mais. aqui é o meu... Não, um 3, 9, um 4 aí, cara. Sabe? Eu vou colar torto, mano. Nossa, velho. Oi? Nossa, O que foi? Então, vai tirar um game off skate aí, só que a cada vez que errar a trick vai tomar um soco na cara. Explica aí. <laughs> o cara falou mó triste. então cada vez que errar aí. Cortou. Boa. Salve rapaziada. Ah. Sem condição. Louco, parceiro. Salve rapaziada, hoje a gente tá aqui pra gravar um Game of Skate meio diferenciado aí Cada trick errada vai levar um soco na cara Tamo aqui com a luva já, ó E fé em Deus, moleque Não, é, é mas... Quem é teu? Deixa eu pegar É, tá pegando nada, né, velho? É 4x0 eu joguei, pô? 4x0 Acho que eu joguei, pô Ah lá, lá, lá 4x0? 4x0? 4x0? 4 0. Vixe, moleque. Puxou o dedo, hein, moleque. Puxei o dedo, Puxou o dedo mesmo. Tem que ah, para, Vai veio na gravação, Puxou então. o dedo, pô. 4 0. 4 0. 4 0. Os Zil saiu. Aí puxou o dedo, volta aí, Zinho. Ah, os caras. Ah, vamos, vamos de verdade agora. Vai. 4 0. Nossa. 2 1. Uhul. Nossa. Yeah! Boné. É, coloca o boné pra trás aí. Não, o tira vai, sem boné, várias novinhas ali no bagulho. Vai. <laughs> foi pesado, hein, mano? Nossa, eu torturei, mano. Nossa, agora é eu que vou tomar. vai tomar burro. <laughs> <laughs> aí, não errar o bagulho, velho. Quatro burros, mano. Quatro burros. Você tá bonitão, hein, Cauê? <laughs> Nossa, fez mó estralo feio, mano. Olha o abdômen <laughs> segurando. Vai. rapaziada, esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Não, calma, porque... esqueceu do bagulho aqui, ó. Tá a mãozinha. And the winner is... Ah, toma! Você ganhou o game, né, Milão? Ganhou, velho bom pra caralho, Cueca, ah, né? Tá louco? Minha cueca já tá zoada, mano. Vocês... Pô, na moral, sem cueca em casa. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, porque a gente não gostou muito não de tá tomando soco aí. Principalmente eu, só levei soco na cara, vai fazer o quê? Valeu, um pega mesmo, um pouquinho é pega mesmo. pouquinho toma mesmo. pouquinho toma mesmo. Mas é isso aí, então. Deixa o like aí, escreve seu comentário aí, dê dicas de vídeo que vocês queiram ver aí no canal. E é isso aí, rapaziada. Só agradece, mano, a visualização. É nóis.